Всем привет! В данном видео подробно расскажу и покажу то, как можно легко и просто добавить э, ключевые слова э, своего канала на YouTube, либо же ключевые фразы, как их еще называют, либо поисковые фразы, э, теги канала YouTube, по которым вас будет искать в поиске ваш канал и так далее. По этим фразам вас будут находить. Что ж, нам потребуется зайти в браузер, зайти на наш канал и здесь нам потребуется войти в настройки. А можно войти в настроить вид канала, либо же во вкладочку видео. А мы же зайдем в настроить вид канала, нам без разницы куда заходить, а настройки канала есть и там и там. Дальше Здесь внизу у нас есть вот такая вот шестереночка в нижнем левом углу. Если вам ее плохо видно, можете а, развернуть меню, а, нажав на вот эти вот три черточки в верхнем левом углу, и у вас меню вот так вот развернется. И здесь будет подписана шестереночка «Настройки». Переходим в настройки, и здесь нам надо выбрать а, канал. Выбираем канал, и вот здесь у нас страна проживания и ключевые фразы, поисковые фразы, либо же теги нашего канала. Как добавить, либо же удалить новую фразу? Чтобы удалить новую фразу, просто нажимаем на крестик, и она удалится. Чтобы добавить новую ключевую фразу, нам всего лишь надо прописать ключевую фразу. Мы пропишем снова soft, нажмем запятую, либо же Enter. Нажму Enter, и у нас фраза а, добавилась. Вот так вот легко и просто, без каких-либо проблем. Чтобы сохранить наши настройки, нам необходимо нажать «Сохранить». И настройки у нас сохранились. Теперь у нас добавилась ключевая поисковая фраза для нашего канала. Надеюсь, видео было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.